إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته innahu waliyyu dhalika wa maulah hadirin sedang ahli jumaat yang dikasihi sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita bersama pada hari yang kedua di dalam Ramadhan al-Mubarak tahun 1444 Hijrah yang mana menunjuk katanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima doa kita yang sentiasa doa sebelum nak sampainya bulan Ramadan iaitu Allahumma ballighna Ramadan. Allah ataupun Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana. Dan juga menunjuk katanya Allah Ta'ala telah mengizin kita untuk kita hidup pada bulan Ramadan. Dan juga Terus lagi doa kita semoga hidup kita pada bulan Ramadhan ini kita akan hidup sepanjang bulan insya-Allah. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengizin Ramadhan kita pada tahun ini tetapi itu belum tentu katanya satu kita akan hidup sampai ke habis Ramadhan ataupun kalaulah Allah Ta'ala kita hidup dan juga beribadat sepanjang Ramadan pada tahun ini Allah Ta'ala akan izin kita pada pada Ramadan yang akan datang pula kerana boleh jadi Ramadan pada tahun ini adalah kali yang terakhir boleh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak izin untuk kita berRamadan pada tahun yang akan datang pula dengan sebab itu kalaulah Allah Subhanahu wa taala catat katanya Ramadhan ini adalah Ramadhan yang terakhir bagi kita bagaimana kita nak beribadat pada Ramadhan tahun ini dengan kualiti sekali iaitu dengan kunafah dengan comelnya sempurnanya ibadat yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala kerana tak syak katanya Ramadhan adalah bulan ibadah yang mana segala ibadat mari duk himpun pada bulan Ramadhan. sama ada kita mengucap dua kalimah syahadah yang punya kelebihan yang banyak maka kita kalaulah kita banyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zikir dengan zikir ini pada bulan Ramadan ataupun semaya sendiri pun yang mana pada bulan Ramadan ini tamah semaya yang disunat kepada kita sekalian orang yang beriman iaitu solat bertarawih ataupun qiyamu Ramadan yang mana ada kelebihan yang banyak dan juga ibadat zakat ataupun sedekah pada bulan Ramadan yang ada kelebihan lebih daripada bulan-bulan yang lain dan juga rukun yang keempatnya tak syaknya iaitu Allah Taala fardu pada bulan Ramadhan ini iaitu berpuasa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun manakala haji walaupun haji tidak ada pada bulan ini tapi adik dia sebagai umrah pada bulan Ramadhan kan jaran dia pahala dia sama dengan dua haji seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahih dia maka segala ibadat marihipun marum tua pada bulan Ramadhan yang nak tengok katanya ketakwaan kita yang ada pada Allah Ta'ala tu sekadar mana yang mana sebelah bulan yang telah datang yang telah lepas itu kadang-kadang kita lalai ratik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingat ratik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala takut ratik kepada Allah Ta'ala dan juga tidak takut katiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak buat balah mana di Ramadan pada tahun ini yang mana kita kena ada perasaan sama katanya boleh jadi dia adalah Ramadan yang terakhir. Dan ini adalah perasaan sahabat apabila Ramadan nak datang mereka gembira dan juga apabila Ramadan berpisah pergi daripada mereka mereka duka cita menangis Qiyak. Kerana bimbangnya bulan Ramadan sebulan Allah Ta'ala tak terima Ramadan dan juga bimbang katanya pada tahun depan mereka tak akan jumpa dengan Ramadan lagi. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Beberapa lah untuk kita nak berramadan pada tahun ini dengan keadaan yang kualiti sekali. Nak hidup pada siang hari iaitu dengan ibadat sama ada puasa dan lain-lain ibadat yang kita buat pada tengah hari dan juga pada malamnya sama ada kita berqiam Ramadan dan juga ibadat-ibadat yang lain pada waktu malam itu tu kita nak buat belah mana wi 24 JY sepsi syumung pada setiap hari pada bulan Ramadan itu adalah masa yang ada kunafat bagi kita sekali yang pertama sekali sekalinya kita pasti kena kenal Ramadan lebih banyak daripada kita dah kenal sebelum daripada ini Cuba kita mentaaruf kena Ramadan, apa dia Ramadan dan juga Allah Taala memberi Ramadan kepada kita ni ada tujuan apa? Dan juga di dalam bulan Ramadan ada kelebihan apa? Ada kebaik ke apa yang adanya pada bulan Ramadan yang patut kita kena ambil. Yang mana Nabi saw alaihi sebut kata man hurima khairaha faqad hurim. Kalau lah kita tak tak kena apa kebaikan yang ada tak tahu apa kebaikan yang ada boleh Ramadan maka kita tak akan nak rebut ataupun bergaduh untuk nak dapat kebaikan itu di dalam bulan Ramadan maka kita akan jadi salah satu orang yang mahrum orang yang diharam kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala Sahabat apabila datangnya Ramadan Nabi akan beri berita gembira kepada mereka ajakum Ramadan syahrun mubarak yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala Futihat abwabul jannah Buka pintu syurga Waghulliqat abwabul nar Dan juga pintu-pintu neraka ditutup Tidak ada pintu mana pada bulan Ramadan Pintu neraka mana di dalam bulan Ramadan dibuka Maka kalaulah pintu syurga yang Allah Ta'ala buka untuk kita sekalian orang yang beriman orang yang mereka dakwa di katanya anggi katanya dia kasih kepada Allah Ta'ala nak klik pergi jumpa dengan Allah Ta'ala tidak ada perasaan eh, datangnya bulan Ramadan tidak ada perasaan eh, lagi nak nak masuk syurga maka boleh mana lagi yang kita nak ada perasaan eh, yang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala katuk pintu neraka Kalaulah kita tak mujur dengan sebab Allah Ta'ala katuknya pintu neraka Boleh mana lagi yang kita nak gembira dengan mujurnya Allah Ta'ala katuknya pintu-pintu neraka Kerana kita sekalian orang yang beriman tidak ada tidak ada satu orang pun yang dia nak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kita kena gembira dan juga usha apabila Allah Ta'ala katuk dahnya pintu neraka ushab bala manawi menjauhi daripada neraka dan juga berjaya sekali masuk syurga Allah Subhanahu wa taala jangan jadi so, salah satu orang Islam yang apabila Allah taala iklad dah perakat dah katanya pintu neraka katuk tapi kaca nak gigah pintu nak masuk pintu neraka Bahkan Allah Ta'ala tulis siap dah katanya Pit racakan, pit tangan, pintu-pintu neraka ni Pada bulan Ramadan sebulan tiga puluh hari Kata Tidak ada orang mana yang boleh nak mari ziarah Nak mari kok peratu untuk kok Anu yang masuk neraka ni tak ada lah Tapi yang kita duka cerita pada hari ni Ada ramai lagi daripada umat Islam Yang mereka sanggup nak goh pintu Untuk nak masuk pintu Neraka di dalam bulan yang Allah Taala tutup pintu neraka ini naudzubillahi min dzalik maka kita kena kena yang pertama sekalinya Ramadan ada kelebihan gapo kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga katuk pintu neraka dan juga syaitan tu ditamat dan juga bulan yang Allah Ta'ala janji dengan beberapa sebab yang Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada hamba dia asbabu al-maghfirah pada bulan Ramadan ini ni kada kathura banyak puasa pada siang hari ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qiyam pada malamnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dan juga banyak-banyak ibadat lagi yang biasa eh, yang kita buat ada semaya lima waktu dan juga ibadat-ibadat yang lain Allah Ta'ala telah janji katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan apung dosa dia yang paling duka cerita sekalinya apabila kita Allah Taala telah mengizin anuyat hayraudai masyaiwit pada bulan Ramadhan, tetapi kita keluar daripada bulan Ramadhan dengan tidak dapat satu keampunan pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah bulan yang punya kebaikan yang banyak. Dan juga salah satu kebaikan yang kita tidak boleh nak luput ataupun pelan iaitu satu malam yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran katanya khairun min alfi syahrin sebaik daripada seribu bulan iaitu malam Lailatul Qadar yang adanya pada akhir bulan Ramadan ataupun 10 akhir Ramadan jangan kita rebuk rajin sungguh hanya pada 10 awal Ramadan ataupun 20 hari awal Ramadan sahaja apabila datangnya 10 akhir Ramadan kita habis rang kita habis semangat bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok akan tilik tengok picture na amalan kita nya bi khawatim dengan akhir-akhir bulannya akhir bulan balas mana kita sungguh ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah Allah Taala akan tengok ini adalah cara yang pertama kita pasti kena kenal bulan Ramadan barulah kita nak sungguh kita kena kena dulu kebaikan pengrucak kuam dingam kuam Ramadan siapa kun Ramadan kita hidup kita ibadah, kita buat amalan yang baik pada bulan Ramadan apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita tahu barulah kita nak sungguh eh, barulah kita nak sungguh untuk beribadat seperti mana hadis-hadis palsu apabila kelebihan dia banyak yang akan dapat sebar akan banyak orang pakat sebar dan juga pakat sungguh nak beribadat dengan dia apabila tahu tahu kelebihan dia walaupun benda itu adalah benda yang palsu ataupun tidak sahih daripada Nabi saw. cara yang keduanya iaitu kita pasti kena kembali kita tengok contoh yang baik daripada orang yang Allah Ta'ala telah menyaksi mereka kata mereka adalah orang yang paling baik sekali di segi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba Allah taala mana yang kualiti sekali ibadat kepada Allah taala mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi, aidau di segi ibadat kitanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saw alaihi tu balas mana? Nabi SAW qiyam ataupun bertarawih semaya malih tu balas mana kita tengok Nabi SAW selain daripada Nabi gulungi Allah Ta'ala raprong karanti kata mereka adalah mereka yang sangat baik di segi ibadat kepada Allah Ta'ala adalah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah kerana Allah Subhanahu wa taala telah redha amalan ataupun ibadat ketaatan yang kita buat pada bulan Ramadan ini yang kita pakat-pakat duk rebuk duk kengkan untuk kita nak dapat redha eh, daripada Allah Subhanahu wa taala. Yastabiquna bi ta'atihi ila mardatih. Yang kita duk siang pada siang hari, yang kita duk membanyak baca Quran, yang kita banyak duk berzikir, semua itu dinamakan katanya ketaatan ta'ah yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan apa yang kita nak dapat? Ta'ah kita buat ta'ah kepada Allah Ta'ala, ta'ah kepada Allah Ta'ala, tujuan apa yang kita nak? Iaitu kita nak reda Allah Ta'ala. Apabila kita dapat reda, maka tak syuk kata kita akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok kepada Nabi SAW, dia semaya barah mana. Tidak adalah orang mana yang boleh lawai dengan Nabi SAW semaya siapa kau bekok kaki. Semaya siapa kau kaki pecah. Katakan semaya siapa kau? Darahnya kaki. Seperti mana tiga-tiga itu diriwayat di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan juga sahabat-sahabat tu malah mana mereka dididik oleh Nabi SAW untuk mengabdi diri ataupun buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Shaddad bin Ausin seorang sahabat Nabi ataupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang paling baik sekali. Dia sebut katanya kunna nansarifu fi Ramadan min al-qiyam fayasta'jilu al-khadam bit-ta'ami mukhafat al-fajr. Fa kami ini ni sudah selesai daripada semaya malam pada bulan Ramadan. Sudah semaya ini khodai ataupun orang yang jadi khodai untuk nak cedai makanan sahur itu sudah semaya bergaduh untuk nak pergi cedai makanan. Waktu bergaduh mukhafat untuk takut masa fajar ataupun masa subuh tu sabar dan juga habis masa untuk nak makan sahur itu mereka yang semaya sepanjang malam yang mana hari ini kita semaya sejar dan juga sejar setengah tu pun dan kita penat kita letih dan juga kita mengepek kepada Tok Imeh tu banyak mana lah bilanya nak sujud bilanya nak eh, nak rokok dan juga sebagainya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu semasa dia jadi khalifah suruh Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari jadi tok imam kepada eh, orang Islam pada zaman itu. Wa kana al-qari yaqra'u bil mi'in. Mereka itu baca beratus-ratus ayat. Satu rakaat tu baca ratus-ratus arah, hat, ratus-ratus ayat. Hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa. Sehingga setengah daripada fak kami ini tak Allah nak diri kena pergi tukar gantung diri untuk semaya kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Ramadan min tulil qiyam dengan sebab semaya ataupun diri yang lama ini semasa sahabat ataupun masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu Shaddad ibn Ausin seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah apabila dia dia cerita katanya semasa masuk di tidur di letak kepala di tempat tidur kalau masa kitanya tak katil tak batal lah nak tidur pada malam itu tu tak boleh nak tidur. Sehingga doa kepada Allah Taala ataupun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna jahannam la tad'ani anam. Ya Allah, sesungguhnya neraka jahannam tak bui aku ni boleh tidur dengan baik pada malam ini. Fayaqumu ila musallahu sehingganya bangun diri tidak tak nera kerana takut kepada neraka bangun berdiri dan juga pergi kepada musalla dia untuk berdiri malam pada malam itu qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh-contoh yang baik daripada golongan yang Allah Taala telah puji kata mereka adalah sebaik-baik manusia. Untum khaira ummatun ukhrijat linnas. Dan juga contoh daripada golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyaksi kata mereka adalah khairun nas sebaik-baik manusia. Habis itu kita kena kita tengok mereka untuk kita tambah semangat. Tambah semangat untuk kita nak sungguh ibadat kepada Allah Taala pada bulan Ramadan. Fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Kita pergi tengok mereka, mereka semangat balas mana, baca Quran balas mana, puasa balas mana untuk kita nak tiru mereka. Boleh jadi kita tak boleh nak tiru mereka dengan persen serupa dengan sahabat serupa dengan Nabi tak tapi sekadar kita usah nak tiru wi dekat wi serupa dengan mereka itu tu falahu jaya dah kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang ketiganya apabila kita kenal Ramadan kita pergi tengok katanya orang baik as-salafus salih orang as-salihin pada zaman dulu mereka bagaimana beribadat kepada Allah taala maka sungguhlah kita beribadat kepada Allah Ta'ala pada bulan Ramadhan ini puasa siya hari puasa lah dengan baik puasa dengan kualiti ibarat mana puasa dengan kualiti pergi belajar tengok katanya Nabi ni puasa balas mana Nabi bangun makan sahur kita bangun makan sahur ke tak Nabi SAW puasa adalah Nabi ni wa'ak daripada makanan dia juga minum sahaja ataupun meninggal juga perkataan eh, dan juga perbuatan yang jahat adakah kita puasa hari ini hanya sekadar tinggal makan dia juga minum sahaja tengok Nabi SAW tu puasa balas mana puasa we jadi kualiti kerana fa inna sawma li fa, fa, fa inna sawma li wa ana aja'zi bi kerana Allah Subhanahu wa taala telah janji dah katanya setiap amalan anak cucu adik dia itu tu pahala dia gana malaikat puasa ya yang tidak ada pahala yang tertentu yang Allah Taala sebut ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kerana Allah Subhanahu wa taala cedek puasa ini ni untuk Allah Taala bagi pahala sendiri pada hari kiamat dengan sebab itu tak boleh nak bila pahala puasa sehari yang kita puasa tu banyak mana akan dapat pahala tapi keampunan ada lah Syurga yang Allah Ta'ala cedek kepada orang yang puasa rayyan tu adalah dan juga selamat daripada api neraka adalah sedia kelebihan itu. Tapi pahala camnuan tolik yang Allah Ta'ala sebut itu tidak ada. Kerana Allah Ta'ala cedek pada hari kiamat. Bala mana kita nak kiam pada waktu malik dengan kualiti sekali. Bala mana kita nak membaca Quran yang Allah Ta'ala turun pada bulan Ramadan. Baca banyak dan juga sama juga dengan bertadabur ambil manfaat ataupun pengajaran daripada Quran balas mana kita nak doa dengan kualiti sekali bukan doa-doa yang lepas-lepas pada bulan Ramadan balas mana kita nak sujud Wih banyak sekali pada bulan Ramadan dan juga kualiti sekali sujud banyak dan juga kualiti pada bulan Ramadan ini balas mana semua itu tu untuk kita rasa kata sedap untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga buat ucapan sekali kerana Allah Subhanahu Wa Taala kena jika amila amalan ayyutkinahu apabila kita buat satu amalan dia kita buat dengan comel buat dengan baik buat dengan kualiti sekali untuk nak kepada Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala itulah sebagai cara-cara yang kita nak buat balas mana untuk di Ramadan kita adalah Ramadan yang berkualiti sekali pada tahun ini insya-Allah barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min Al ayati wadh-dhikril hakim وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hadirin sedang ahli Jumat yang dikasihi sekalian. Ramadan adalah doa Ramadan adalah bulan yang untuk kita beribadat dengan Allah Ta'ala yang sebenar. Kalaulah kita tak sernak, eh, main ni kamsuk, eh, tak sedap untuk nak beribadat pada bulan Ramadan susah kita nak sedap ibadat kepada Allah Ta'ala pada bulan yang lain eh, kerana pada bulan Ramadan malam hari pun ibadat siang hari pun ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga ingatlah katanya sebenarnya sawan syurga dunia adalah sedap kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah syurga yang sebenar Syurga dunia ini bukan hidup yang senang, duit yang banyak, rumah yang besar, kereta yang bau, tidak. Tetapi adalah tujuan yang Allah Ta'ala jadi kita dalam dunia ini, kita rasa sedap buat dia, iaitu ibadat kepada Allah Ta'ala. Puasa pada siang hari, kita rasa sedap. Qiyam pada malam hari, kita rasa sedap semaya. Walaupun Tuk Imin baca, baca panya, kita rasa sedap. Walaupun Tuk Imin sujud panya, kita rasa sedap. Baca Quran, kita rasa sedap. Kalaulah kita tak sedap, ibadat seperti ini pada bulan Ramadan susah kita nak sedap pada bulan yang lain katanya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala inna fil dunya jannah sesungguhnya di dalam dunia ini adanya syurga nailu dunia ni misawan man lam yadkhuluha sesiapa yang tak masuk syurga tak tak masuk syurga dalam dunia ini lam la yadkhulu jannatal akhirah lam yadkhul jannatal akhirah dia tak akan dapat boleh masuk syurga pada hari kiamat iaitu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang dia tak sabar mai tengcut sungsut ataupun tak rasa sedap ibadat kepada Allah taala maka susahlah dia nak boleh masuk syurga Allah taala pada hari kiamat kerana tua ciwat yang sebenar yang Allah Ta'ala nak bui kita boleh masuk syurga dia pada hari kiamat bukan harta bukan tamneng tapi adalah ibadat yang baik yang kualiti yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini khususnya pada bulan Ramadan Khalq al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah Taala tengok kata ibadat hamba dia seorang mana yang ahsan yang paling baik sekali Allah Taala tak sen awak bila lepas lepas semaya tarawih bila lepas puasa we lepas-lepas baca Quran we lepas-lepas dan juga sedekah dan juga ibadat lain itu buat dengan lepas-lepas sahaja itu Allah Ta'ala tidak nak kepada kita Allah Ta'ala nak ahsan we comel we baik we kunupak sekali itulah yang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 اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله <clears throat> إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة